какая рыбка. Сейчас я порежу. Поставлю на бульон. парится свиной бульон, рыбный бульон и суп, который уже кто-то отъел. Хм. 4 филешки, 4 окорочка, 4 крылышка и набор на бульон 2.